こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは T シャツに絵を描く方法です。この何にも描いてない黒い T シャツに白いアクリル絵の具と白い T ペンというもので絵を描いていこうと思います。まずこれは T ペンなんですけど T シャツ等に絵を描くためのペンですね。普通に画材屋さんとかで買えるんですがこの中にインクが入っていてこの こにこの先この先から絵の具が出てきてこういう風にいいですねいいってかけるとっても便利なペンですそれからこれは白の普通のアクリル絵の具ですね何で描いてもいいんですけど私はこれで筆で描いていこうと思うんですがまず T シャツを描く時なんですけど T シャツがピーンとなった方が描きやすいのであとは T シャツって 表と裏があるんで下が映らないようになんかここに板を入れてあげるといいですねで私はこういう板を使ってるんですけどこれ発泡スチロール製で T シャツの形大きさに切って何枚か私こういうの持ってるんですけどすごい枚数書くんでしたらこういうの用意してもいいと思うんですけど1枚とかちょっとだけ書くんだったらなんか硬いものなんか板でもいいし雑誌でもいいし大きさが合わなかったら 例えばこれカッティングボードなんですけど硬いボードなんですけどこういうのを T シャツの中にこうやって入れてで各面にですねこういうふうにしてこういうふうに挟んでで、まあ、こことこことこことこことピーンとさせてまあ要するに書く時にこれがピンとなってないとこうやってすごい書きづらいということでシャツをピーンと伸ばしながら 書くと書きやすいですで段ボールでもいいんですけど段ボールだとででこぼこして書いた時にこの段ボールのでこぼこがでこぼこってあの線があの書いた描いた絵が凸凹になってしまうのでまたその凸凹にしたいなら別なんですけど描きやすいといえばこういうスムーズな素材のものを下に入れることをおすすめしますでまあ私はこれを持ってるのでこれに入れていきます大きさこれでいいかな ちょっと大きめのに入れた方が書きやすいです大きすぎると伸びちゃうので、まあ、ちょうどいい大きさにのものに入れます当たり前ですけどねこんな感じで T シャツが入りましたでは T ペンを使って絵を描いていこうと思いますこの T シャツはちょっと伸びる素材でちょっと描きづらいです T ペンの先がプラスチックでできているので 硬くて生地に引っかかって思うように書けないんですよねなので T ペンを強く押し付けないで軽くスーッて書くことをおすすめしますそれよりおすすめなのは伸び縮みしないコットンの T シャツを使うことですなんて言っているうちに線画が出来上がりました T ペンでちょっと大体描いたので今度はアクリル絵の具を使っていこうと 思います絵の具の水加減を変えることは色の濃さを調節する一つの方法ですまずはちょっと薄い色で塗っていきます布に絵を描くのはちょっと水彩画を描く感覚と似ていますでも T シャツの布って紙よりもものすごい水を吸います なので水加減がちょっと独特でそれもまた面白いかもしれないですね絵の具を水で薄めすぎると乾いた時にすごい色が出てこない場合があります今度はかなり濃い白い絵の具で塗っていきます気をつけるポイントとしては濃い絵の具をつけすぎるとその部分がパリパリに硬くなりますそれで T シャツっていうのは着るものなのであまり硬くなってしまうと 着心地が悪くなってしまいますここからはまた T ペンで仕上げに入ろうと思います T シャツに絵を描くって夏って感じですごくいいですよねというわけで完成ですなんかねここに山を入れようと思ってたんですけどなんか星を下に描きすぎちゃったんでなんかいいや クリスマスツリーにしちって感じでなんかほぼ意味はないんですけどまあ夏なのになぜかクリスマスになってしまいましたがそれも面白くていいかなというわけで今日は T シャツの描き方でしたちょっとそれでついでに宣伝なんですけど今月9月9日から9月14日まで松坂屋上野店本館6階催事町にてアニマルアートグッズフェスタ